ассалаумағалейкум құрметті қазақ әлі! армысыздар құрметті ағайын эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал ғаппас құрметті ағайын бауырлар мен бұл үндеуімді бүкіл қазақ халқына яғни қазақ еліне жариялайын деп отырмын қытайға визасыз кіруіне қарсымын яғни қытайдың визасыз режиміне қарсымын құрметті халқым нағып жатырмыз біз нағып жатырмыз нағып отырмыз диванда неге көтермейміз көтімізді неге көтермейміз Тұрайықта енді болды ғой ертең қытай мен ресейге құл боламыз құрметті халқым мына жақтан ресей жалақтап отыр ресей қазақстан біздікі деп ал біз болсақ әлі сеніп отырмыз ба тоқаевқа тоқаевтың жаңа қазақстанына біз сеніп отырмыз ба неғып отырмыз үйде неге тұрмаймыз құрметті халқым неге тұрмаймыз біз қазақстан бойынша алматы қаласында қоғам белсендісі бауыржан атымбаев өткенде видео жариялады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 қол қоймай тұрып қытайлар қаптап жатыр шұбырып ертең визасыз режиміне қол қоятын болса ой ой ой миллиондап миллиондап миллиардтап кіреді елге біттік қой сонда біттік қой өлген жеріміз осы ғой біз құл боламыз онда батырдымыз ата бабамыз батыр дегеніміз қайда батырдың ұрпағы деген қайда мақтанамыз осы жерден жерге салып төбемізді көкке көтеріп мақтанғанда кереметпіз батырдың ұрпағымыз батырдың тұқымымыз деп қайда батырлығымыз қайда неге көрсетпейміз батырлығымызды осындайда неге көрсетпейміз болашағымызды болашақ ұрпағымызды неге ойламаймыз ертең артымыздағы ұрпаққа не деп айтамыз артымыздағы ұрпақты ертең құлдыққа қалдырып кетеміз ғой не деп айтамыз сонда олар бізге қары бізге түкірмей ма бізді қарғамай ма олар ал біз ата бабамыз қалдырып кеткен мынандай кең даламызды біз қытайға қалдырамыз ба қытайға қытай мен ресейге неге шықпаймыз неге тұрмаймыз көтімізді неге көтермейміз диваннан жабысық болған көтімізді неге көтермейміз диваннан жата береміз ба осылай Белсендер ғана шырылдап айта бере ма белсенділерге неге ермейсіздер құрметті халқым қазақ елі белсенділерге неге ермейсіздер осылай неге шықпаймыз неге үндеу жарияламаймыз бір үндеу жариялайық та айтайық та қарсылығымызды білдірейік та мынау ұры билікке мына биліктегі отырған тамақтар кілең қылмыстық топ ұйымдасқан қылмыстық топ орысша айтқанда опг дейді қазақша қысқартып айтатын болсам оқт ұқт ұйымдасқан қылмыстық топ деген сөз сол керемет ақылсымақ данышпан биліктегілерге айтпаймыз ба қарсылығымызды білдірмейміз ба неғып жатырмыз көтімізді көтермей неғып жатырмыз диваннан құрметті қазақ елі шырылдап белсенділер ғана айтып жатыр неге ермейсіздер белсенділерге неге қолдамайсыздар ана жақтан жаңаөзендіктер шырылдап жатыр алматылықтар шырылдап жатыр шымкенттер де белсенділер айтып жатыр неге ермейміз белсенділерге астаналықтар да бар белсенділер шырылдап жан жақтан қазақстанның түкпір түкпірінен белсенділер ғана шырылдап жатыр ал басқа халық қазақ елі жалпы жатыр үйде үндемей мынау мемлекет қызметкерлері нағып нағып жатсыздар үйде нағып шықпайсыздар көтерілмейсіздер мемлекеттік қызметкерлер иә орысша айтқанда госслужба дейді ғой кейбір анау топас шала қазақтарға айтарым мен госслужба деп неге шықпайсыздар бір күндік тамақтарыңды ғана бір күндік нан табу бір күндік жұмыс соны ғана ойлап отырсыздар жұмысқа барасыздар келесіздер бітті шаруа жоқ айлықтарың жүріп жатыр иә а ертеңгі күндерің қалай болады жарты Қазақстан емес бүкіл қазақстанды сатып жіберді почти тоқаев алдымен назарбаев оған жол көрсетті тоқаевқа қалай сату керек екенін қазақстанды қалай жеу керек екенін иә. өзінің анау теріс саясатымен жобасымен теріс тоқаевқа жол көрсетті тоқаев оның айтқанынан шыға әлде... әлі де Қытайсы, қытайға визасыз режиміне қол қояйын деп жатыр ертең қытайға барады жақында жақын арада сонда қытаймен келісіп халықтың мұң мұқтажына қарамай халықтың қарсылығына қарамай қол қойып келеді ал ал шұбырады қытай, ә, қытайлар қазақстанға алматы қаптайды қытай алматыда астанада қаптайды қытайлар жаман ертең орысқа зар боламыз айтады ғой анау сар орыс нағашыңдай болады деп ертең иә сол сары орысқа зар боласың ертең қытайлар қаптаған кезде ол орыстар қуанады қытайлар қаптағанына қуанбаса ренжімейді олар сондықтан құрметті қазағым отыра береміз ба осылай тұрайық та диваннан айтайық та қарсылығымызды білдірейік та шырылдайық та бізде белсенділер ұқсап шырылдайық та шырылдап айтайық та қытайға құл болмасақ ертең қытайға құл болғаннан кейін біттің дей бер уже онда қытайға жұмыс істейсің қатын бала шағаңды қатын қыз қыздарыңды Күн қып алады күн қып әйел қып, қатын қылып алады әйелдеріңді тоқал қылып алады қытайлар нағыз құл боласың жалбарынып жұмыс істейсің соларға өле өлгенше сосын жүресің ә, чумо болып чумарит етіп қытайға жұмыс істеп сондай керек па бізге құрметті қазақ елі сондай керек па бізге тұрайық та қарсылығымызды білдірейік та мынау ұры билікке ана тілімізді ол таптап жатыр мынау тоқаев ана тілімізді таза таптап тастады осыдан кейін ана тілімізді таптағаннан кейін әрине орыстар құтырып жатыр бізге орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген не сұмдық ол а басқа елді қараңыз басқа мемлекетте бірақ тіл ғана бітті өзбекстанда өзбек тілі қырғызстанда қырғыз тілі ал бізде екі тіл сұмдық қой ол екі тіл деген мынау өзі қазаққа қазақ жау деген сөз қазаққа қазақ яғни шала қазақтар мен орысқұл қазақтар қазаққа жау негізі қоғамға зиян келтіріп жатқан сол біздің шала қазақтар шала қазақтар мен құл қазақтар қуанып жатыр олар орыс тілдің өшпегенін қалайды олар орыс тілінің мәртебесін көтерілгенін қалайды олар қазақ тілінің ә, тапталғанын қарайды қалайды қазақ тілінің тапталғанын тоқаев сондай саясат жүргізіп жатыр қазір қазақ тілінің тапталу иә елге қытайды қытайларды кіргізу қазақтың үнін өшіру тоқаевтың мақсаты міне ал біз соны қалай ұқпай келе жатырмыз тоқаевтың қызметкерлері мынау жұмайт етіп жатқан қызметкерлер жалданып жалшы болып жұмыс істеп жатқан мемлекеттік қызметкерлер неге ойланбайсыздар тоқаев ол елге қазақ еліне қазақстанға жанашмайды оның қатыны баласы ресейде ресейдің азаматтығын алған ресейде өмір сүріп жатыр ертең тоқаев кетеді ресейіне қазақстанды бүлдіреді қытай қаптатады қазақстанды қазақ елін қазақтың тілін таптатып жатыр қазір өшіреді мүлдем сосын шүрілдіріліп құдай бетіне аулақ біздің бала шағамыз ұрпағымыз қытайдың тіліне тілінше қытай тілінше сайрап жүреді сол керек па бізге сол керек па бізге қытайдың тілінше сайрап жүрген әрине керек жоқ бізге бізге тек қана қазақ тілі керек орыс тілінің басқа тілді керек емес бізге өзге тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте иә оны кейінгілер қазір былай шығарып жатыр өзіңнің тіліңді біл өзге тілді құрметте деп иә яғни қазақтың тілін білу керек бірақ басқа тілді құрметтеу керек мінекей міндетті түрде білу керек қазақтың тілін жұмысқа сосын қызметке мемлекеттік қызметке алу үшін қазақтың тілін білу керек сондай заң шығару керек елде ал ол тоқаев шығара алмайды ондай заң Өйткені өзі орыс құл, өзі орыс бай. Биыл э, шарған жоқ па 2023 жылы, 2023 э, жылдың басында шығарды қой бұл тоқайып. Ресейдің тілін дамыту жылы деп. Міне, Ресейдің тілін дамыту жылы болып жатыр қазір. Қазақ тілінің тілін таптап жатыр тоқайып деген. Қазақстанның орыстары құтырып жатыр ресейдің орыстары құтырып жатыр осында келіп екі миллиондап үш миллиондап келіп әлі келіп жатыр мысалы ертең қытайлар да қаптап жатыр бізге қытайлар қазір визасыз режим бұл әлі режимге қол қойған жоқ анау тоқаев соның өзінде қытайлар қаптап жатыр қазір ертең визасыз режимге қол қоятын болса ой ой ой миллиондап қаптайды қытай миллиондап сонда біздің үнімізді өшіреді қазақтың үнін өшіреді біз шырылдап қаламыз ертең сол керек па бізге тұрайық та көтімізді көтерейік та диваннан айтайық та үндеу шығайық та ақорданың алдына шығайық та жүз мыңдап шығайық та жүз мыңдап жата берген болмайды бұлай тұру керек орнымыздан шығу керек өзіміздің талабымызды айту керек біздің азаматтық парызымыз азаматтық құқығымыз ол өзіміздің үндеуімізді жариялау өзіміздің талабымызды айту билікке жеткізу біздің азаматтық құқығымыз біз бәрін заңды түрде жасаймыз бәрі заңды біздің айтып жатқан талаптарымыздың барлығы заңды болады қарсылығымызды білдіру шығайық та солай қарсылығымызды білдірейік та ана тілімізді таптаған сатқын адамға қазақ елі халқын сеніп тапсыру аса қауіпті құрметті ағайын аса қауіпті сондықтан біз қарсылығымызды білдіруіміз керек тұруымыз керек диваннан жан жақтан осылай үндеуімізді көбейтуіміз керек айтуымыз керек шырылдап жанайқайымызды білдіруіміз керек қарсылығымызды білдіруіміз керек құрметті ағайын иә ана тілімізді ана тіліміздің мәртебесін көтеру жөнінде ең бірінші қазіргі жағдайда қазіргі уақытта қытайға визасыз режиміне қарсы шығу, шығу керек елімізге қытайдың визасыз кіруіне қарсымыз деген қытай экспансиясына жол жоқ деген үндеу жариялау керек жан жақтан құрметті халқым құрметті ағайын құрметті қазақ елі қазақстан бұл тек қана қазақтың жері бұл біздің елдің жердің иесі тек қана қазақ болу керек жаны қазақ елге жерге жанашитын қазақ кезінде ата бабаларымыз аман алып қалды ғой артындағы қалған ұрпақтарға ұрпақтар ол біздер ұрпақтар қазіргі кездің адамдары бұрынғы ата бабалардың ұрпақтары бізге аманат қылып үлкен жерді кең байтақ жерімізді аман есен алып қалды бізге енді осы жерді осы елді осы елдің осы жердің байлығын сақтап қалатын байлығын қорғап қалатын мақсат бізге бұйырды сондықтан біз құтқаруымыз керек біз қорғауымыз керек осы жерді елді осы елдің осы жердің иесі тек қана қазақ соны ұғатын кезіміз келді құрметті қазағым құрметті қазақ елі тұрайық орнымыздан осы жердің осы елдің иесі тек қана қазақ қазақ қазақ және қазақ болу керек құрметті ағайын басқа ұлттар осы қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа ұлттар олар бізге жанашмайды олар елге жерге жанашмайды жанашитын тек қана қазақтар болу керек сондықтан қазақтар оянатын кез келді енді тұратын уақыт келді орнымыздан тік тұруымыз керек болды біз ояндық біз бәрін білеміз қазір бірақ дивандан диванда жатып диванда отырып әлі тұрған жоқпыз сол диваннан тұруымыз керек енді мына жабысып қалған көтімізді диваннан көтеруіміз керек алаңға шығуымыз керек алаңдарға алдағы уақытта талай талай митингтер болады әлі сол митингтерде талаптарымызды айтуымыз керек мынау ұры билікке сұм билікке мына орысқұл билікке өз талаптарымызды айтуымыз керек біздің парызымыз ол біздің құқығымыз азаматтық құқығымыз сондықтан өзіміздің талаптарымызды айтуымыз керек біз заңды түрде жасаймыз барлығын қытай экспансиясына жол жоқ қытайдың визасыз елімізге визасыз кіруіне үзілді кесілді қарсымын үзілді кесілді қарсымын жол жоқ бітті орысша айтқанда точка осылай болу керек құрметті ағайын қытай экспансиясына жол жоқ қытай экспансиясына үзілді кесілді қарсымын ешқандай да жол жоқ бітті құрметті ағайын осы видеоны осы бейне түсірілімді мен арнайы қазақ еліне қазақ халқыма бейне түсірілімді арнайы жасап отырмын осы бейне түсірілімді біз барлығымыз қазақ еліне қазақ халқына таратайық құрметті ағайын кез келген әлеуметтік желілерде WhatsApp болсын Facebook болсын TikTok болсын ютуб арна кез келген әлеуметтік желілерде телеграм болсын барлығына таратайықшы құрметті ағайын бүкіл халық бүкіл қазақ елі бүкіл халық болып естісін көрсін тыңдасын ой түйсін сана сезімдеріне сіңірсін сана сезімдеріне сіңіріп сосын барып біз тұрайық орнымыздан диваннан шығайық қытайға қарсылық білдірейік қытайдың визасыз елімізге визасыз кіруіне қарсымыз үзілді кесілді қарсымыз қытай экспансиясына жол жоқ бітті осылай үндеуімізді жасайық құрметті ағайын талаптарымызды айтайық шығайық алаңға шығып талаптарымызды айтайық біздің азаматтық парызымыз ол елімізді жерімізді қорғау біздің парызымыз біздің мақсатымыз керек болатын болса бізге мақсат қою керек елімізді жерімізді қорғап қалу міне құрметті ағайын сондықтан осы бейне түсірілімді бүкіл халық болып бүкіл қазақ елі болып осы бейне түсірілімді таратайық құрметті ағайын құрметті қазақ елі құрметті ағайын бауырлар құрметті халқым қазақстанда тек қана біреу ғана ютуб арна қазақ кз ютуб арнасы тек қана қазақстанда біреу ғана қазақ тілде жүргізілетін арна сондықтан мен сіздерді барлығыңызды қазақ кз ютуб арнасына тіркелуіне шақырамын барлығыңызды бүкіл қазақ елін қазақ кезет ютуб арнасына тіркеліңіздер қолдаңыздар тек қана қазақ тілінде тек қана қазақша жүргізілетін ютуб арна сондықтан ютуб арнаға тіркеліп лайк жүрекшені аямай лайықты басып жақсы пікір қалдырып қоңыраушаны аямай соғуды ұмытпайық қолдап отырыңыздар аман болайық құрметті халқым